ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಫಿಗಳು ಕತ್ತಿಯಂಚಿನ ದಾರಿ ನಡೆದಷ್ಟು ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಥಪಂಥ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುರುಪಂಥ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಣಕಾರ ರಾಮತ್ ತೆರೆಕೆರೆಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮ ನಮಸ್ತೆ ರಾಮತ್ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಯಾವ ತರದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಬರ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕಳೆದು ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪರಿಸರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಪರಿಸರ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಾನು ಬದುಕಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಾತಾವರಣ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಜನರು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತರೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಆದಷ್ಟು ಅದು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಂದನ್ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆತ್ಮಕಥನ ಬರೆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳೇನು ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ನ ಮೊದಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಯ ಜನ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಜನರ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ಸತಿ ಆತ್ಮಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನನೇ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಲಿತ ಬರೆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಬೆಳೆದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತದ್ದು ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪರಿಸರನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ನೀವು ಕಳೆದಿದ್ದು ಸಮತಳದಲ್ಲಿ ತರೀಕೆರೆ ಹತ್ರ ಇರುವ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಕಮ್ಮಾರ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಹೊಲನು ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕುರಾನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಊರಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡ ಮೂಡ್ಬಂತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಆ ನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣೋ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುರಾನ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಮ್ ಜಿ ಆರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮಿಳ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವೆರಡು ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅವೆರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಕೃಷಿಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕಮಾರ್ಕೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕತೆ ಹೇಳೋಳು ನಮಗೆ ಇಸ್ಲಾಂನ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳೋರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತೆರ್ಕೊಂಡ ಸದಸ್ಯ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬಂದರೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟಣ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಆ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೂರ್ತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಂದಮಾಮ ಥರದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಗೊಂಥರ ಕಥನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಗಳು ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಬಹಳ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ ನಾನೇನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಇತ್ತು ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಂ ಎ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಸ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತು ಈ ಚಂದನ್ ಆ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಎಚ್ ಎಂ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ನವ್ಯದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅವರು ಆಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚಳುವಳಿಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಬಂಡಾಯ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರಬಹುದು ಈ ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ ನೋಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕಾವ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಸೊ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಮಾ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮರದೊಳನ ಕಿಚ್ಚುನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯದ ಹುಡುಕಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಂದು ದಿಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆಲಸ ರಾಮತ್ ನೀವು ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಗಳು ಯಾವ ತರದ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ ಓದ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ನಾ ನನ್ನ ಊರು ತರೀಕೆರೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ ಅದು ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಓದ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸಿಕ್ಕರು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದು ಕುವೆಂಪುನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದೆ ಕಾರಂತರಂತರು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಅದೊಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರದೇ ಜಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ಪತ್ರಕರ್ತರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷನೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸೊ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದೆ ಆಗ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರಿದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಚಳುವಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಾದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗುದ್ದಾಟದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಂದನ್ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಗೀತಗಾರನ ನಾನು ಚೌರಾಸಿ ಅವರ ಕೊಳಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಿ ಸಿ ಜೋಗ್ ಅವರ ವೈಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮನ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಂದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಆ ಊರು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರೀಕೆರೆಗಿರುವಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪಾಠದ ಏನು ಒಂದು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಏನು ವಿಮರ್ಶೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಮ್ ಎನಲ್ಲಿ ಆ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನು ಸಂಕ್ರಮಣ ಸೊ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ ಕರ್ವಾಲೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕರ್ವಾಲೋ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ಯು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಕರ್ವಾಲೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಿಂದ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೊಂದು ಅಧ್ಯಾಪನದ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಪೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತೆ ಬರವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಒಂದು ಪೂರಕವಾಯಿತು ಬೌದ್ಧಿಕ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಂತೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಊರು ಒಳ್ಳೆಯ ಊರು ಅನೇಕ ಗಲಭೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಇದ್ದಂತಹ ಊರು ಆದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶುರುವಾದಾಗ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಳುಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದಿನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳಿತ್ತು ಮೊದಲ ಕುಲಪತಿ ಕಂಬಾರರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹಂಪಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಚಂದನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೋಕಗಳಿರೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಠ ಇಲ್ಲದಿರೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಯಾವ ತರಬೇತಿನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗ ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶವೇ ವಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜನರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಲೋಗನ್ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಏನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿರುಗಾಟ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಸಂಶೋಧನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಂಪಿಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನೀ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಂಡ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಚಿಕ್ಕವನದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರು K V Narayana Kiram H S Raghavendra Rao ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಬಂದಿದ್ರು ಇಂದ ಪಡಿಕಲ್ ಬಂದಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು ಇದ್ರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಬಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಝೀರೋನಿಂದ ಶುರು ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೊಸ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಹಲವು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ದಿನಮಾತು ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಮತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾನೇನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ರಮ ಹೆಕ್ಕುವ ಮಾರ್ಗ ಹೆಕ್ಕುವ ಕ್ರಮ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕುಮಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಹಗಳ ಜೊತೆ ಕರಗಿಸಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಕಸೂತಿ ಬಟ್ಟೆ ಚೂರುಗಳಿಂದ ಹೊಲ್ದಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಬರೀ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ನೀವು ನಾನು ಆಕಾಶದ ಸೂರ್ಯ ಮೋಡ ಚಂದ್ರಗಳಿಗಿಂತ ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲು ಕಸ ಮಣ್ಣು ಇದನ್ನೇ ನೋಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಥವಾ ಶಿಲ್ಪ ಯಾವುದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜನಪದದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಂಗ್ರಹ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೂರು ವಿಧ ಇದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂರನೇ ದಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಜನರಾದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾವು ಜನರನ್ನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ನನಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸೋದಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನನ್ನ ಆಧುನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಅದು ಹೆಕ್ಕುವ ಕೆಲಸನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೂರ ಒಂದೊಂದು ಐನೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ರಾತ್ರಿಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ತತ್ವಪದಗಳೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಫಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ನಾಥರ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದೆ ಚಂದ್ರ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೃತ್ಯ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಷಗಾರಿಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ತತ್ತಪದ ಆಯಿತು ಉಳಿದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯಿತು ಸೂಫಿ ಹಾಡಾಯಿತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆ ಇದೆ ಕುಣಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಕ್ಕುವ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬರುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಜೋಡಿಸುವ ನಾನು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರಗಿಸಿ ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಮತ್ ನೀವು ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸೊ ಇದು ಇದ್ರ ಅಂಗವಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಸೂಫಿ ಪಂಥ ನಾಥ ಪಂಥ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ಕುರುಪಂತ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದಿರ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುವ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಬಟ್ ಇವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ತರದ ಪ್ರಭಾವ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಂದನ್ ಈಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮದ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಅದು ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡುವ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೀವು ಸರ್ವದರ್ಶನ ಸಂಗ್ರಹ ನೋಡಿದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿಯೇ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವು ತಮ್ಮ ತ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶರಣರು ಶರಣರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅವರ ಥಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಂಶ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಸೊ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಂಶದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಳೆದು ಅವು ಕಟ್ಟಿದ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರ್ಯಾಷನಲಿಸಮನ್ನು ಭಾರತೀಯವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೇನಿವೆ ನಾಥ ಸೂಫಿ ಶಾಕ್ತಾ ಆರೂಢ ಅವಧೂತ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಯಾವುದು ಪರ್ಯಾಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಯಾಮ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳೇನಿವೆ ಇವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಂದನ್ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಬರೀ ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಫಿಲಾಸಫಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ರೈತಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಟೈಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಭಾರತೀಯ ಪರ್ಯಾಯ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಇವುಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಆರೂಢ ಅವಧೂತ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಆ ಒಂದು ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಚಳುವಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಹುಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಧಾತು ಇದೆ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಾಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರೋಟೋ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಆ ಲೋಕನ ಹುಡುಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಲೋಕನ ಹಿಡಿಯಕ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹುಡು ಹುಡ್ಕಕ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಡಿರ್ತೀರ ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿದೆ ಈ ನೆಲೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು ಎದುರಿಸ್ತೀರಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ ಸವಾಲು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇನಿವೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಜನರಲ್ಲಿದೆ ಆ ಜನ ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದವರು ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವೊಬ್ಬ ತತ್ವಪದ ಗಾಯಕರನ್ನ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಜನತೆಯ ಹಾಡಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಅವರು ಶೋಧ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗಗಳೇನಿವೆ ಅವು D V G Kuvempu Tejaswi Lankesh ಅಂತ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದೊಂಥರ ಅದು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜನತೆಯ ಫಿಲಾಸಫಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ರಾಮತ್ ನೀವು ಈ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಫಿ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂವೇದಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮೂಲತಃ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದವನು ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮತ್ತು ರಿಲಿಜನ್ಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ವಾತಾವರಣ ಏನಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಿತು ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಈ ಒತ್ತಡವೇ ಸೂಫಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಆ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಹತಾಶೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಈ ಈ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಈ ದೇಶ ತಾಳ್ಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯೇ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಒಂದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ನಾನು ನಾಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೂಫಿಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ನಾಥರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಫಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಈ ಒಡನಾಟ ಏನಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಫಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಥ ಪಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಮ್ಮ ಪಂಥ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುರುಪಂಥ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವೀಪ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಫಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಜ್ಮೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾಥಪಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇಡೀ ಭಾರತನ ನಾನು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಅನಿಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಸೂಫಿಸಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಾರ್ಥಿಸಮ್ ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂಫಿಸಮ್ ಸಿನ್ನ ಸೂಫಿಸಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ದಾರ್ಶನಿಕ ಧಾರೆಗಳು ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹರದೇ ಇಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದರ ಒಳಗೆ ಹೊರದಿವೆ ಹಾಗೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಸೂಫಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾಥ ಪುಸ್ಕ ನಾಥಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಾಕ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಥರಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ತರು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಒಬ್ಬ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥದವನು ಶಾಕ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೂಢ ಮತ್ತು ಗುರು ಗುರುಪಂಥ ಚಂದ್ರ ನನಗೆ ನಾವು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಧರ್ಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳ ಥರ ಒಂದು ಕದನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಈ ಈ ಸಂತರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಖ್ಖರ ಅವ್ರೊಂದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಸಮ್ ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸಂತರ ರಚನೆಗಳಿವೆ ಕಬೀರ್ ಇದ್ದಾನೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಇದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನದೇವ್ ಇದ್ದಾನೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಬುಲ್ಲೇಶ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಬಾ ಫರೀದ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಧರ್ಮ ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಬಹಳ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಲ್ಲಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ವಿಚಾರವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬರಹದ ಬದುಕನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾದವನ್ನು ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಶೋಧ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅದು ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲುದಾರಿಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪವರ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಗ ಆಗಿವೆ ಇವ್ಯಾವ ಕೂಡ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ಭಯ ಇದೆ ನೀವಾಗ್ಲೇ ಈ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ಮು ಸಮದೂರ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಂತ ಈ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಈ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನೆಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊರಗಿಟ್ರ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಅನುಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ರ ಈ ಹೇಗಿದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸರಿಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿದೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಹೊಳಿತಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಫಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಅನಲ್ ಹಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಬಗ್ದಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲ್ ಹಲ್ಲಾಜ್ ಆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲ್ ಹಲ್ಲಾಜ್ ತನ್ನ ಅನಲ್ ಹಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅದ್ವೈತದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರವಾಸ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಬರೀ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಗಿರೋರು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಫಿಸಂನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಸೂಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ important school Chishti school Chishti ಸೂಫಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂದಿನವಾಸ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವಿ ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಬಗೆಯ ಸ್ನೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಕೊಡುಕೊಳೆ ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಿವೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಮಾತ ಶಾಕ್ತ ಸೂಫಿ ಆರೂಢ ಅವಧೂತ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಮೂಲತಃ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅನುಭಾವ ಆ ಥರದ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬ ಫಕೀರರು ಮತ್ತು ಸೂಫಿಗಳು ಭಾರತದ ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಇದು ನಾನು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಅಥವಾ ಸರ್ವ ದಾರ್ಶನಿಕ ಧಾರೆಗಳ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಕೊಳೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವೇನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಇವು ಬಂಡುಕೋರ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಬಂಡುಕೋರ ಪಂಥಗಳು ಇವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಾಳ್ವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ದಿವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿತ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಥರು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ವೇದಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಯೋಗ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶರಣರು ಶರಣರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಆ ಥರ ಬಂಡುಕೋರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸೊ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಬಂಡುಕೋರ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಧರ್ಮಗಳೇನಿವೆ ಒಂಥರ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮಗಳು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿ ಅವು ತಮ್ಮ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ತಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪರಂಪರೆ ಅದರ ರಕ್ತಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವುಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಧರ್ಮಗಳು ಇವು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿವೆ ಒಂದು ತುಂಬ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೂಫಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಫಿ ಸರ್ಮದ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿತಾರೆ ಈವನ್ ಬಗ್ದಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲ್ ಹಲಾಜ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚಾರ್ವಾಕರ್ನ ದಹನ ಮಾಡಿದ ಇದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡಿವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಂದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಆದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಳ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕೋಪ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತನ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಾರಿಗಳನ್ನ ಅವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿವೆ ಸೊ ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ದಮನ ಕೋಆಪ್ಷನ್ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಹಿಂದೆ ಆಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಬಂಡಕೋರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಇದನ್ನು ಮೂರು ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹರಡುವ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಸನ್ಯಾಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಇಷ್ಟು ಫಿಲಾಸಫಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಅವಧೂತ ಆರೂಢ ಯೋಗ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಇದೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಪರಂಪರೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿರಕ್ತ ಪರಂಪರೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಲೌಕಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬಗೆನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಂಥಗಳು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿವೆ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಮುಂತಾದವರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮಾಯಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಶರಣರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಥಗಳು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣ ಸಮಾನತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿವೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪಂಥಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಆಚರಣಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಎಡೆಯನ್ನು ಆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇವರೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ತತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ತತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿಲ್ದೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ ರಾಬಿಯಾ ಬಸರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಇದ್ಲು ಅವಳು ಇರಾಕ್ ಇರಾಕ್ ಇರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟದ ಸೂಫಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸೂಫಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚಂದನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದರ ಆಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ರಬಿಯ ತರದ ಆ ಸೂಫಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ದಿದ್ರು ನೂರಾರು ಸೂಫಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ತರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸೂಫಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವರೊಳಗಿದ್ದ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೋ ಏನೋ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರೊಂದು ಸಂತರನ್ನಾಗಿ ಸೂಫಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆ ಅವ್ರ ಗೋರಿಗಳಿವೆ ಮಸ್ತಾನಿ ಮಾ ಅಂತೊಬ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪುರುಷ ದೈವಗಳನ್ನ ಪುರುಷ ಸಂತರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತರನ್ನ ಅವರು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ತಾಯ್ತನವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಜೈನಿಸಂನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸವರ್ಣ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮ ಆದ್ರೆ ಯಕ್ಷಿ ಬಂದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿ ಬಂದು ಎಂಟ್ರಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ಲು ಸೊ ಹರಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಜೈನರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಯಕ್ಷಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿಸಂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಸನ್ಯಾಸ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಕ್ಷಿಯರು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಅನೇಕ ಯಕ್ಷಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾರಾ ಸೊ ಸೂಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಮಿಟಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿವಾರಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇರಿ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ರು ಇದೇನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಈ ಪಂಥಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಜನ ಅವು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಫಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಾಯಂದಿರ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ರಾಮತ್ತೀಗ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಂಗಸರ ಸ್ಥಾನ ಏನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಶಿವ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿನೇ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಯಾವ ಚೈತನ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಶಿವ ಶವಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹಿಡಿತಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಡಿನ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪುರುಷ ಸಮಾಜ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಥವಾ ಈ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಚಂದನ್ ಹರದೇಶಿ ನಾಗೇಶಿ ಅಂತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚು ಸನ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಆಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಹಾಡುಗಾರರ ಗುಂಪಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ದೇಶಿ ನಾಗೇಶಿನವರು ಪಾರ್ವತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕತ್ತಲು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿದೆ ಆ ಇಬ್ರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣೆಚ್ಚು ಹಾಡು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಫಿಲಾಸಫಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ಒಂದು ಪಳವಳಿಕೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸ್ತ್ರೀವಾದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಲೇಖಕಿಯರು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಇಡೀ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಆ ಮಹತ್ವ ಕಳೆದೋಗಿರೋ ಚರಿತ್ರೆ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂಥಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಲವಾರು ಅನುಭವಿಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ಹಲವು ಸುಮಾರು ಜನ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕುತೂಹಲ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಒಂಥರದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ಅದು ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹುಡುಕಳಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚದನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ವಸಾತುಶಾಹಿ ಮನೋಭಾವ ಈ ಜನರನ್ನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ವರದಿಗಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೇ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಇದ್ದಾಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಸಂತರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಜನ ಬರೀ ಜನ ಅಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅವರು ಬಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಪಡೆದಂತಹ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಳು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡನ್ನು ಬಿಡ್ಸೋಕ್ ಹೋಗಿದ್ಲು ಸಂಜೆ ಬಂದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬೆವ್ತಿದ್ಲು ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಎಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜನರು ಕೊಟ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜನ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯೋದು ನಾಟಕ ಕಲಿಸೋದು ಸಂಗೀತ ಹಾಡೋದು ಅದು ಬಹಳ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಲ ನಮ್ಮ ತತ್ವಪದಕಾರ ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾರ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಚಂದನ್ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಿವೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಾಮನ್